Далі бойовий наступ. Я сказав. Прийшов і ваш день, коли ви їдете громадяни своїх бойових побратимів. Я вас вірю, що ви навчені. Дівочки, дівочки, певнені ну, собі, мішаєте, відходимо. А я певнений вам. Чу. Зараз у нас є дуже гарний шанс довести, що ми вправі жити вільно, без ніяких втручань, без нікого, творити самі свою долю. Навіть спробувати на, на свій розпуск, як це звучить, жити свободно і вільно. Зараз нас, з нами присутні гості. Вони продовжать виступати. У нас є подарунки для нас від, від наших дітей. Тому ми починаємо наші проводи. Сьогодні ми від'їжджаємо. Тепер ми разом з вами у війні за нашу Україну. Війна з Росією, свобода це знала завжди, ніколи не припинялася. Найактивніша її фаза почалася в 1654 році. Сьогодні маємо кульмінацію цієї війни. Ви покликані, саме ви, найкращі з найкращих, з нації жертви, зробити нас не просто націю борця, а зробити з нас націю месника помстити жорстоко і жорстко за кожного загиблого, за кожного пропалого, за кожного втраченого, за кожне зневажене українське слово, українську культуру, українську церкву, бо ви ті, на яких бронежилет нашої традиції, нашої української суті, нашого українського призначення, нашої української одержимості. Бо це війна етнічна, війна московита з українцем, за те, що українець інший, за те, що він високодуховний, за те, що він власник. Тепер він має стати експансивним, самодостатнім незнищенним, наступальним, жорстким і невідступним. Щойно була у школі в Києві імені Євгена Коновальця. Євген Коновалець сказав, тільки силою здатні ми здобути цей світ, тільки силою здатні ми з Малоросії зробити Україну. Ми маємо стати нацією мілітаристом замало сьогодні демонструвати лише націєцентричну модель світогляду. Надважливо перетворюватися в армію всіх від малого до великого. Дітки у моєму рідному Львові намалювали для вас у дорогу подарунки. Немає більшої сили, ніж любов дитини. Перестаньмо жувати жуйку зі словами. мир. Мир ми здобудемо тільки тоді, коли виграємо війну. Дітям вам вручили цей квиток на війну, аби ми реально збудували українську державу. Це не просто виклик історії, це виклик неба. Казав Коновалець, сталь кується у вогні, нація кується у боротьбі. У 1933 році Степан Бандера прийшов в школи до маленьких дітей до тих дітей, яким було по 10-12 років. Саме тим дітям він казав, що слід вихолости себе, вихолостити із себе польський дух, дух окупанта, який панував над західною Україною. Минуло 10 років. Ці діти пішли в українсько повстанську армію. Українська повстанська армія змагалася з московською ордою 20 років основною опорою для цієї армії була зброя, яку вони взяли з рук ворога. Основною опорою для цієї армії були наші з вами батьки. Моя бабуся носила їсти. Мій дідусь підбивав їм чоботи. Невже ми не переможемо зараз? маючи такий злет народу на майдані. Невже ми не переможемо зараз, відчуваючи душі тут наших героїв на вулиці Інститутській? Не випадково сталося це на вулиці Інститутській, бо наша найважливіша інституція це наш спосіб мислення. І якщо ми не ставатимемо месниками, борцями, далі співочі наші ниття, виття сентиментальні, впхані у слові мир перетворюються лише у рахунки наших жертв. Прошу, благаю, знаю і вірю, що саме ви, свободівці, переламаєте цей фронт війни у нашу з вами перемогу. Дітки малювали для вас, малювали ретельно, натхненно, знаючи, що їхні батьки також не в АТО. Це не АТО, це війна, можливо, третя світова. Тільки її так ще ніхто не називає. І дуже важливо, щоб в тій третій світовій війні Україна стала вістрям, вістрям, не з якого почнеться поразка, а вістрям, з якого почнеться велика перемога. Я не знаю, кому випаде який малюнок. Я не знаю, скільки я маю тих робіт. Але ці роботи це наслідок воєнних навчань, які ми почали у Львові для кожного району, зокрема навчання для цивільного населення, які проводять студенти Академії сухопутніх військ. Що це означає? Що ми стаємо всі єдиним фронтом. Ви, які йдете зі зброєю в руках, діти, ось це їхня зброя, науковці, це їхня зброя, це книжки про українську армію. Уся Україна має стати фронтом, а не нікчемною зоною АТО. Будемо молитися за вас, будемо допомагати наскільки зможемо. Будемо їхати до вас наскільки це буде допустимо, тому що це не художня самодіяльність. Їхати туди треба для того, щоб рахувати, скільки ворога ти убив. Це і буде ваша найбільша перемога. Це і буде ваш найосновніший карп. Той карп, на які чекають діти. Маю за великий трепет передати вам ці малюночки від діточок Львова, аби ви сховали їх у своє серце, і аби ви розуміли, що ваші діти чекають вдома батька месника, батька воїна, не той, який ниє, виє і сльози пускає, а той, який влучно стріляє той, який здобуває, той, який блискуче знає українську історію, той, який знає, що лише наступаючи можна перемогти, той, який впевнений у своїй перемозі, той, який не хоче жити в глобалістичному місиві. Той, який іде змагатися за українську націєцентричну державу, той, який змагається за ті цінності, які виростають лише його культури. Дуже хочеться, щоб ми не в окупованих наших містах приходили в школи до наших дітей і закликали їх до боротьби. А навпаки, хочеться, щоб ці діти почували себе абсолютними панами на нашій з вами українській землі. Пані Ірино, хто ви ніхто? ніколи не фальсифікував нашої історії, щоб у нас не були міністри освіти, які служать чужій державі. Ну, оце, оце, оце, оце чомусь для вас. Подивіться, з е, з чорнобривцем. Е, де ви тут? Це, будь ласка, я сподіваюся, що ці наївні малюнки додадуть вам сили і певності, що насправді не існує смерті для людини, яка одержима своїми національними цінностями. Вони знищили Бандеру, знищили Коновальця, знищили Петлюру. Але саме сьогодні духом, силою Бандери, Петлюри, Коновальця, Шукевича ми живемося. Свого часу, коли вбили Степана Бандеру, на суді казали, що совєти зробили найбільшу помилку, знищивши Бандеру, бо саме з його смерті народилося безсмертя української національної. Боже! Боже! Це просто я львів'янина побачила. Це танки, діти з намальовки. Василько! Боже! Це не Василь! Це на тому переможному танку, щоб ти в'їхав до Тернополя, свого рідного міста. Будь ласка, тримайте ці, це, це соняшне тепло від наших львівських дітей. Дай Боже вам сили, натхнення і певності. А ще, хлопці, це видавництво Ярослав Івал. Я вас не рахувала, не знала, скільки вас є але сховайте то собі в кишеньку. А раптом ці нариси про нашу українську національну армію додадуть вам сили і усвідомлення того, що чоловік, який не вміє стріляти, це все одно, що жінка, яка не вміє любити. Пам'ятайте, що ми весь час з вами. Пам'ятайте, що кожна вісточка від вас це збільшення нашої сили. Пам'ятайте, що ми без вас не вміємо ні дихати, ні думати, ні бути. А тепер я просто дороздаю все, що в мене залишилося, бо діти мене не пустять до Львова. Сили вам, хлопці, натхнення, певності і розуміння того, що ви найкращі. Хай буде ще. Прошу. Слава Україні! Героям слава! З нами Бог, з нами правда його, і з нами українська армія, і ми переможемо. З Богом! Ваші дівчата.